चोट और तेरी वखरी घूमया जमाना पर तेरे जीना टकरी वन मिलियन बिचो और तेरी वखरी घूमया जमाना पर तेरे जीना टकरी हाई तेरी हील्स वेक मुंडिया च लुक वेक सोचा के बेबी यू असदी वन मिलियन बिचो और तेरी ब्राउन तेरी स्किन सीधा प्रपोजल ना गुम रहा दिन व्हाइट तेरी गिनी ब्राउन तेरी स्किन सीधा प्रपोजल ना गुम रहा दिन सेल्फी में देख तू मेरे संग ही सुन सारी बातें सहेली तेरी मचदी वन मिलियन चल मेरे साथ चलेंगे ऑन टू सीटर गाड़ी और बेस बूम बूम चल मेरे साथ चलेंगे सीटर गाड़ी और बेस बूम बूम जच दी बनाए वन पीस पाके रख दी रखू संभाल के बेबी यू कच दी वन मिलियन विचो टॉर तेरी वख